Parashat Mishpatim. Esta Parashat está cheia de leis monetárias. Entre as leis monetárias existem os quatro sombrim, aqueles que são, vamos chamá-los assim, de guardadores, a pessoa que guarda como depositam para ele algum objeto, ou alguma coisa, ou algum dinheiro de outra pessoa, tem diferentes alajot. Se o sujeito é pago, se o sujeito é contratado, e existe uma alahá específica para quem pega emprestado um objeto. Pode ser um carro, pode ser um animal, né, no caso. E a Torá nos diz no capítulo 22, versículo 13, é o seguinte: Vehish al ishmeim reu venishvar omet. Quando a pessoa vai pegar emprestado um objeto do outro e quebrou o martelo, omet, ou se era um animal, morreu o cavalo. Então a Torá diz aqui uma exceção, Be'alav enimó shalem yeshalem. Se o dono não foi contratado junto, por exemplo, antigamente era muito comum a pessoa contratar o burro com, com quem dirigia o burro. Né? Então, Be'alav enimó shalem yeshalem. Em Be'alav imo, se ele paga ou pagou o aluguel, que se pegou emprestado, eh, aluguel na verdade, pega emprestado de graça. Apesar de ter contratado pegó prestado y tiene contratado o dono, o o dono estaba ya con servicio para él, ya hacía servicio para el patrón, y e Shalem. de Torah Que si o dono está junto, cuando você pega emprestado y o dono está junto, sirvindo você, en este caso, lo Yeshalem. Y aquí Jaime Kadosh, como no comienzo de la operación también en relación a Betibri, quien quise poder ver, Aqui também o Rahaim Makadosh faz uma alusão de esta alahá para nossa alma. Então diz o Rahaim Makadosh, Im be'alav imolo yeshalem. Imagina, Hashem pega a nossa alma e coloca ela dentro de um corpo, certo? E a pessoa usa a alma para viver. Tudo bem. Depois dos 120 anos vão pedir de volta, me dá a alma, cadê a alma? Em que estado está? Nishbar, Ometa, toda rasgada suja. Mas a pessoa poderia alegar, peraí, mas Hashem, o dono da alma, estava comigo. Quem me deu vida? Quem me deu sustento? Quem me deu saúde? Foi Hashem. Então Hashem está comigo. Então o dono da alma estava comigo. Se o dono da alma estava comigo, certo? Então tem que estar isento. Como está isento quem pega emprestado um objeto, um animal, Sobre isso diz Orahaima que poderíamos ter falado assim, então a gente diz, diz Hashem, diz Orahaima Kadosh, tudo isso serve quando não se condiciona. Quando você pega uma coisa emprestada, um burro emprestado, e não, não, não condiciona nada, mas se você na hora de pegar um burro emprestado, o dono do burro diz, olha, mesmo que esteja com você, mesmo, então ele pode, sobre questões monetárias, a pessoa pode fazer qualquer tipo de condição que bem entender e o outro aceitou, aceitou. Então, aqui diz Orahai Makadosh, voltando sobre a Neshama, Are Hashem já disse que fulá, se você se comporta negativamente e tem pecados, vai ter punição. E se você tem positivamente, vai ter, vai ter sahar, vai ter recompensa. Então, aí já não vale mais essa, essa desculpa, entre aspas, ou essa alegação de dizer Be'alavimó, Hashem estava comigo, então não preciso pagar nenhuma conta. Já que Hashem condicionou, quando te ensinou a Torá, e te mandou a estudar as alahot, e tem leis para cumprir e leis para não transgredir, e você foi e transgrediu, então claro que vai ter punição e não adianta esta condição. Na continuação da, <clears throat> da Perashá está escrito o seguinte, Vaabatemete, capítulo 23, versículo 25. Vaabatemet este Hashem Elokejem, y vosotros servirán a Hashem, uberajet vet bemecha. y Hashem abençoará su pan y su bebida y su agua, va a sirot y majalam kirbeja, y va a tirar duenza dentro de vos, no va a tener duenza. 26. Lo tieme shakelá bakara bearceja et mispar yameja amale. No estéreis, mulheres estéreis em sua terra, inclusive nos animais, e ainda vou completar seus dias. E desde o Rahem Akadosh, muito interessante, aqui tem três condições, pois essas três condições é para que seja a Berajá completa. A primeira, que a pessoa esteja com saúde, certo? Sem saúde, de que serve tudo? Nada, não pode nem servir a Kadosh Baruch Hu, isso é Basirot e Kirbeja. Dois, a pessoa ter filhos. Esse é um complemento da Brahá e por isso está escrito no terá E três, que vai completar os dias. Et mispari amale. Isso que diz na continuação. Que se não fossem essas três coisas, que adianta você ter pão e água se não tem, se tem doença, ou não tem filhos, ou dias curtos, anos curtos de vida, não tem a Brajá. Para a Brajá ser completa, precisa essas três condições. E por isso que a Torá, na sequência, primeiro te diz, Berajet vet vetmemecha, abençoarás sua... Mas, para que essa, essa Brajá que você tenha no seu pão e na sua água, na sua parnassá, sirva, tem que ter essas outras três. Não terá doença, não terá estéreis, ou seja, terás filhos e vai ter vida longa. Şabaçınım.